السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناة صوفي شانيل اليوم ان شاء الله فيديو جديد اللي غادي يكون قصير ولكن مهم بالنسبه اليوم غادي يكون الطبخ غادي تكون واحد الوصفه تجميليه اللي زوينه بزاف بواحد المقادير اللي هما بساط طريقه سهله اما النتيجه غادي تكون رائعه صدقوني انا شخصيا كنديرها ومجرباها بالنسبه للعناصر اللي غادي نحتاجوهم هي زريعه الكتان زريعه الكتان اللي غنيه عن التعريف وفوائد ديالها اللي كثيره استعمالات ديالها لا في الطبخ لا في التجميل لا في بزاف ديال الحويجات لانها زوينه بزاف غنيه بزاف ديال الحويجات بالنسبه للفوائد ديالها تقدروا تبحثوا عليهم في اليوتيوب اولا في انترنت غتلقاو مجموعه ديال الحويجات عليها بالنسبه لهاد الوصفه غادي تكون خصيصه الناس اللي عندهم المسا مفتوحه استعملت أربعة ديال الملاعق كبار اولا ثلاثه على حسب المناطق اللي غادي تستعملوا فيها هاد الوصفه آه غادي تطحنوهم انا هنا عندي زريعه الكتان مطحونه غادي نوريها لكم وغادي تشوفوا معايا كذلك الطريقه اللي غادي نحضر بها هذا الخليط اولا هذا الكريم اللي غادي نوضعو على الوجه ديالي اولا ماسك هو زوين بزاف للنضاره ديال الوجه للرطوبه كذلك للمسام بالخصوص المسام اللي عندكم متفتحه وفي الوجه اولا في الانف كتنفع بزاف ما كيبقاوش نهائيا وصدقوني من اول استعمال والاستعمال الاول ديالها غادي تبان لكم النتيجه بالنسبه للطريقه ديالها هي طريقه سهله ما كتحتاجش نهائيا شي عناء وحتى المقادير كيف ما شفتوا كيف ما غتشوفوا معايا اللي هما بساط وسهلين بالنسبه لزريعه الكتان غادي نحتاجو كيف ما قلت لكم على حسب الكميه اللي غادي ديروا بها المنطقه كاين الناس اللي عندهم غير في الانف كاين اللي عندهم في في الخدود لين المسام انا هنا غادي نستعمل اربع ملاعق اولا ثلاثه كبارين اللي غادي نطحنهم انا عندي هنايا طحنتهم مسبقا واجدين بالنسبه لهاد زريعه الكتان ضروري ما تنطحن يعني في النهار اللي غادي ديري فيه الماسك ديالك ضروري ما كتطحنش نهار قبل ولا يعني تجي تخدميها كتطحنيها في داك النهار وكتخدمي بها الماسك ديالك بالنسبه لهذا الماسك كيف ما قلت لكم كيحتاج مجرد زريعه الكتان وتاني آه، حاجه اللي غادي تحتاجوها في هاد الوصفه هنايا غادي ناخد واحد الاناء اللي غادي ندير فيه زريعه الكتان انا غندير هنايا ثلاثه ديال الملاعق بالنسبه اللي غيبقى لك مطحون تقدري ديريه في سلطه اولا تقدري تاكليه كذلك معايا خورت مسوس حتى هو كيجي زوين غادي نستعمل هنايا معاها ماء ديال الورد اللي مقطر بالنسبه لهذا ماء الورد اللي خديته مقطر واحد النوعيه جيده هو مكونه جنوب المغرب وبالنسبه للسيده اللي كناخذ عليها هي دير منتوجات كديرهم تسفتهم حتى لخارج ارض الوطن يعني فيما بغيتو كتصيفط لكم الحوايج اللي بغيتو عندها مجموعه ديال الحويجات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم وكذلك غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف باش تواصلوا معاهم واللي ما عندوش هنا ماء الورد يقدر يستعمل كذلك غير الماء انا هنايا غادي نخلط العناصر ديالي جيدا بماء الورد حتى نحصلوا على واحد الخليط او لواحد الكريم اللي يكون غتشوفوا معايا في الصوره وغادي نوضح لكم كي غيكون هنا كيف ما شفتوا معايا بعد ما خلطت زريعه الكتان جيدا كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو شيئا ما كيف ما شفتوا مجموع وكيف ما كتعرفوا ان زريعه الكتان كتطلق لاجيلاتين ديالها يعني دغيا كتنشف حاولوا مباشره توضعوها على الوجه ديالكم بهذه الطريقه يعني حاولوا انكم تثبتوه واخا ما كيجيش ساهل باش انه يتثبت ولكن من الاحسن انكم تستعنوا بواحد تبلوا يديكم بالماء وكتوضعوه على الوجه ديالكم باش كيتثبت جيدا هنا من الأحسن وضروري أن هاد العملية ما تندارش إلا والوجه ديالنا يكون نقي يعني ضروري ما كنغسلوا الوجه ديالنا بواحد الغسول ديال الوجه او لا كنديرو واحد الكوماج ديال الوجه اللي ينقي لنا الوجه اما كتستعملوا القهوه اللي ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الوصفه ديالها كذلك ولا كتستعملوا شي منظف ديالكم اللي كتديروه دائما بالنسبه لي انا كنستعمل هاد الماركه Neutrogena اللي كنستعمل هذا un détox حقيقه رائع فيه زوج ديال المنافع كنقدر نغسل به الوجه ديالي دائما وكنقدر ندير به ماسك في نفس الوقت يعني كندير بجوج ديال المرات في السيمانه كندير به ماسك وكل يوم كنغسل به الوجه ديالي كينقي جيدا وهذه الوصفه كيف ما قلت لكم واي وصفه يعني اللي كتندار على الوجه كريمات ولا ضروري ما تكون البشره نقيه باش كتستافد منها البشره ديالنا يعني مباشره باش اننا نجيو نوضعوا هذاك الكريم ما غادي يدير لنا حتى شي منفعه انا غادي نخليه على الوجه ديالي تقريبا 30 دقيقه اولا حتى ينشف لنا ومن بعد ما نشف كيف ما شفتوا معايا قلعت الماسك ديالي عادي قلعت هذيك زريعه الكتان ودوزت على الوجه ديالي الماء الورد بواحد القطنه اللي مسحت بها الوجه ديالي وكانت النتيجة حقيقة رائعة وكنصحكم به واحد الحاجة اللي طبيعية ما فيها حتى شي مواد حافظة ما فيها حتى شي حاجة اللي ضارة الوجه ديالنا وغزالة بزاف نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا وكنصحكم به كيف ما قلت لكم لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد وخليت لكم الراحه